तो हेलो मेरे यूट्यूब के दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं आपको अपना यूट्यूब चैनल दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और ऑल पर नोटिफिकेशन कर दीजिए सेट भी हमारी ऐसी वीडियो आती रहती हैं तो इसकी नोटिफिकेशन के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए क्योंकि हम गेमिंग की वीडियो लाते रहते हैं तो ऐसे हमारी जो साइकिल वो है स्पीड में चल रही है और बहुत ही आसान तरीके से हम यो तो इस लेवल के लिए हम बहुत ही आसानी से कंप्लीट जो है हमारी बाइक रुक चुकी है तो अभी सेकंड लेवल आने वाली है तो दोस्तों ये सेकंड लेवल आ चुकी है हमारे पास बहुत ही आसान सी लेवल आ रहे हैं मुझे लगता है आपको क्या लगता है कमेंट में बताना ज़रूरी थोड़ी भी डिफ़िकल्टीज नहीं है Nova. तो गाइस इस लेवल को भी कर दिया कंप्लीट तो दोस्तों हमें मिल चुकी है थर्ड लेवल तो इसको करते हैं जल्दी से कंप्लीट और जल्दी से कर दीजिए लाइक हमारी वीडियो क्योंकि हम लाइक और सब्सक्राइबर मांगते हैं सब्सक्राइब्स मांगते हैं आपसे बस और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियो बनाते रहें तो बाइक करते हैं slow slow slow I don't like slow but slow likes me I can't slow तो दोस्तों ये फोर्थ लेवल है इस गेम की तो इसमें दिए गए हमको टर्निंग पॉइंट तो यहाँ से लेना है हमको टर्न ट्रेनिंग पॉइंट्स ले लिए हैं टर्न और अभी हमें टर्नल में जाना है इजीली हम्म, इस लेवल को किया है कंप्लीट आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब क्योंकि हम ऐसे गेमिंग के वीडियो लाते रहते हैं तो इस तब तक के लिए बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो थैंक्स फॉर वॉचिंग